welcome back to my channel SM tutorial this is me Priyanka show and welcome to my channel SM tutorial today I create this spotlight look I hope you like it without further ado let's start the video सो so, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने आई लुक की तो जैसे आप सबको पता है कि मैं अपना आई लुक करने से पहले मैंने यहाँ अपना आईब्रो ऑलरेडी मैं बना के बैठी हूँ तो यहाँ मैंने सेकंड स्टेप पे कंसीलर अप्लाई किया अपने आई अप्लाई किया अपने आई लिड पे पर तो उससे पहले मैंने अपना फेस वॉश अच्छे से वॉश कर लिया जैसे अपना हैंड ऑन फेस अच्छे से वॉश करने के बाद ही मेकअप करें तो यहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर ब्रश की हेल्प से पूरे आई में अच्छे से उसे मैं ब्लेंड करूँगी देखो कहीं पे भी एक हार्श लाइन या फिर हार्श लाइन आपको छोड़ना नहीं है होल आईलिड में अप्लाई कर रही मैं कंसीलर मैं अपने होल आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर बेस के हेल्प से और मैं उससे देखूंगी कि मेरा कोई भी पोर्शन यहाँ पे छूटे ना उसे देखते हुए मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ याद रखिए कंसीलर हमें कितना लेना चाहिए अपने आईलिड के लिए अगर टू मच कंसीलर हो गया तो आपको आईलिड को क्रीज लाइन से भर देगा अगर कम कंसीलर हो गया तब भी वो आपके आई लीड के कलर में आई शेडो कलर्स को दिखाएगा नहीं अच्छे से निकाल के नहीं लाएगा आपके आई आई शेडो कलर्स अच्छे से नहीं आएंगे कम कंसीलर यूज़ करने का तो आप उतना ही यूज़ करिए जितना आपके आई लीड पर ज़रूरत हो और यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया है कि मैंने यहाँ लाइट डार्क कंसीलर यूज़ किया प्लीज़ आप लाइट शेड कंसीलर यूज़ कीजिए वाइट कंसीलर यूज़ कीजिए या फिर फेयर स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई कंसीलर यूज़ किया अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई कंसीलर यूज़ ना करें बिकॉज मुझे मेरा लाइट कंसीलर मिल नहीं रहा था तो मैंने यहाँ डार्क कंसीलर मुझे यूज़ करना पड़ा तो अब मैं इसे लूज़ पाउडर से यहाँ पैक करने वाली हूँ लूज़ पाउडर कम से कम यूज़ करें अपने आई लिप पे अगर ज़्यादा लूज़ पाउडर हो गया तो आपका आई शेडो के कलर्स अच्छे नहीं निकल के आएंगे अब जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो डल हो जाएगा वो दिखेगा ही नहीं आपके आई लिप तो आप कम से कम लूज़ पाउडर यूज़ करें अपने आई लिप पे ओके आफ्टर लूज पॉलिश अच्छे से पैक करने के बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ यहाँ पे मैं इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगा देखूँगी कहीं भी भी क्रीज लाइन छोड़ूँ ना हाँ, अच्छे से ब्लेंड करते हुए देखते हुए बाद मैं यहाँ पर अपना आई शेडो स्टार्ट करूँगी करना ओके अच्छे से जब आप ब्लेंड करें तो देख लीजिए आपका कहीं पे भी क्रीज लाइन ना हो वरना उसे एक बार और प्लेन ब्रश से आप ब्लेंड किया कीजिए तो यहाँ मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है उसे मैंने अपना यहाँ पर ट्रांजेक्शन लाइन में मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ और इसके बाद मैं एक कलर और दूसरा कलर लेने वाली हूँ वो है ब्लू कलर देखिए मैंने उसे बहुत ज़्यादा ही ले लिया पिक कर लिया आपको लग रहा है पर नहीं मैंने उसे डैबिंग मोशन में लिया इसलिए वो ज़्यादा पिक नहीं हो रहा अब उतना ही उठाया जितना हम अब पाँच छः बार उसे उठाएं पर कम कम उठाएं टू मच होने के कारण आप कैलीज अच्छी नहीं लगेगी आप उतना लें जितने आपको ज़रूरत पड़े अगर आपको लगे कि आपको और ज़रूरत है तो उसे और अप्लाई करें उसे जैसे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और मुझे बार बार उसे मेरे आई शेडो से लेके मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ मैंने आउटर वी में लगाने का था तो मैं उसी कलर को सेम कलर को मैं इनर वी में भी यहाँ पे लगाने वाली हूँ जैसे आप देख रहे हैं मैं अपना इनर कॉर्नर में भी पहले मैंने डैबिंग मोशन में एक पॉइंट पर रख दिया अब उसे रखने के बाद मैं आप उसे क्या करूँगी ब्लेंड करूँगी अपने पूरे आईलिड पे ट्रांजेक्शन लाइन जहाँ पे है वहाँ पे ऊपर की ओर से देखिएगा मैं उसे यू करके ब्लेंड करूँगी मैंने ट्रांजेक्शन लाइन पे उसे भी ब्लेंड किया है और जो मैंने वहाँ लिया था मैंने कॉर्नर से मैंने दोनों कॉर्नर को कनेक्ट किया है यहाँ पे और मैंने अपने मिडिल ऑफ पोर्शन में मैंने कुछ नहीं लगाया है बिकॉज ये स्पॉटलाइट बिकॉज ये स्पॉटलाइट आई मेकअप है तो हमने मिडिल ऑफ द लीड में कुछ नहीं लगाएंगे तो अच्छे से ब्लेंड जिस कलर जिस ब्रश से मैंने कलर लिया था उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यानी प्लेन ब्रश से मैंने उसे ब्लेंड किया है उसमें हल्का सा मैंने ऑरेंज कलर पिक करके ब्लेंड किया है ऊपर की ओर ओके तो यहाँ मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ ब्लैक शेड यूज़ आप ब्लैक कम से कम यूज़ किया कीजिए ज़्यादा होने से ब्लैक टू मच भी नहीं लेना है हमें ब्लैक कम लेना है एकदम कम लीजिए अगर ब्लैक डार्क हो जाएगा तो फिर हमारा ब्लू निकल के नहीं आएगा ना तो आप कम लीजिए ब्लैक हमें यहाँ सिर्फ कलर निकालने के लिए ब्लैक यूज़ किया जा रहा है ओके तो जैसे आप देख रहे हैं मैं पूरा जगह कर रही हूँ फिर से मैंने ब्लैक आई के बाद मैंने फिर से मैं यहाँ ब्लू आई लूँगी और उसको ऊपर रख के मैं फिर से इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर जगह मैं रख के फिर मैं ऊपर की लाइन में मैं ब्लेंड करूँगी फिर ट्रांजेक्शन लाइन में ओके जैसे आपने देखा मैंने यहाँ कंसीलर ब्रश लिया उसको मैं हल्का स्प्रे करने के बाद मैंने यहाँ पर शिमरी शेड लेके मैंने उसे अपने आई पे अप्लाई किया मिड ऑफ द आई पे यहाँ मैंने ब्लू शिमरी शेड यूज़ किया है जैसे आप देख सकते हैं और आउटर कॉर्नर में मैं फिर से ब्लू शेड लेके नॉर्मल ब्लू शेड लेके उधर मैं अप्लाई कर रही हूँ और मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से कि कोई अब मैं प्लेन ब्रश से ब्लेंड कर रही विदाउट कलर मैं ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे कोई भी हार्श लाइन नहीं चाहिए अपनी आईज पे अब जितने अच्छे से उसे ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका आई लुक क्रिएट होकर आएगा यहाँ मैंने जो मैं ब्रश है उसे मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ तो जो मेरे फॉल्सिस थे आई शेडो के मैंने उसे क्लियर कर लिया उसके बाद मैं प्लेन ब्रश से उसे और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कि वो मेरा आई लुक और अच्छा इंटेंसीफाई होकर निकले और उसे देखिएगा जितना अच्छा ब्लेंड कीजिएगा उतना अच्छा आपका लुक निकल के आए तो इस आई लुक में आप प्लीज़ ब्लेंडिंग कीजिए इस आई लुक में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट आप जितनी अच्छे तरह से ब्लेंड करेंगे ये उतना अच्छा आपका निकल के आएगा आई लुक आप प्लीज़ उसे अच्छे से ब्लेंड करें और मैंने सेम प्रोसेस में सेकेंड आई लुक में भी कर ली है तो यहाँ मैंने टोनर इस्तेमाल किया अपने पूरे फेस पे ओके उसके बाद मैं यहाँ जा रही हूँ तो जा रही हूँ मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करने हैं जो है एलोवेरा जेल अप्लाई करना मॉइस्चराइज करना अपने स्किन को टोनर के बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप ऑयली स्किन हो ड्राई स्किन हो कोई भी स्किन टोन क्यों ना हो प्लीज़ अपने स्किन को मॉइस्चराइज किया कीजिए अच्छे से लगाना भी है उसे अच्छे से अच्छे से स्प्रेड कीजिए अपने फेस जितना उसे उतना अच्छे से स्प्रेड कीजिए उसे बिकॉज मेकअप आपकी स्किन पर जब अप्लाई होगा आपका स्किन पहले से मॉइस्चराइज रहेगा तो, तो हार्म नहीं करेगा आपकी स्किन पर मेकअप ओके okay. तो मैंने बिहाइंड द कैमरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्राइमर अप्लाई कर चुकी थी वो कैप्चर नहीं हुआ है और यहाँ मैंने कंसीलर लगा के मैं उस हाईलाइट पॉइंट्स पे लगा के मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ कि मेरे डार्क सर्कल हाइड हो जाए क्योंकि मेरा टू मच डार्क सर्कल नहीं है तो इसलिए मेरा कंसीलर से भी हाइड हो जाता है मुझे कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली ओके okay. तो उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फिटमी का अपने पूरे फेस में अच्छे से स्प्रेड करने के बाद नेक्स्ट नेक एरिया में स्प्रेड करने के बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हेल्प से फेस को मॉइस्चराइज करना याद रखते हैं पर अपने लिप को मॉइस्चराइज करना भूल जाते हैं प्लीज़ अपने लिप को ही मॉइस्चराइज करें मेकअप करते करते कि आपका मेकअप होते होते लिप भी मॉइस्चराइज हो जाए उस समय तक ओके तो यहाँ मैंने फिर से कंसीलर लिया है उसे मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे लगा लिया है और मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और देखूँगी कोई भी क्रीज या फिर कोई हार्स लाइन मेरे वहाँ पे ना रहे और उसके बाद मैं संग संग इसको मैं पाउडर से पैक करने की ट्राई करूँगी बिकॉज ज़्यादा देर तक अगर इसे आप ओपन रखोगे अगर पाउडर से पैक नहीं करोगे तो क्या होगा ये यहाँ मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ पैक करने से पहले बिकॉज अगर क्रीम के ऊपर पाउडर के ऊपर कॉन्ट्रोल करेंगे तो वो बहुत केकी हो जाएगा और वो होगा भी नहीं था तो मैंने क्रीम कॉन्ट्रोल किया है इसीलिए मैंने पाउडर से पहले किया उसके बाद मैं यहाँ पैक कर रही हूँ अगर आप पैक अगर आप पाउडर क्रीम कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप पहले पैक कर लो उसके बाद आप पाउडर कंट्रोल करो ओके okay. तो यहाँ मैंने पाउडर कंट्रोल किया उसके बाद मैंने ब्लश लगाया है अपने चीक्स पे यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटर और अच्छे से हाईलाइटर अप्लाई की जितना आपको लगे जितना आपको को हाईलाइट करके शाइन करवाना चाहती हैं तो अब यहाँ मैं सो मैं यहाँ लूज पाउडर लगा रही हूँ अपने कॉन्टोर के नीचे कि वो कॉन्टोर को एक शार्प लुक दे एकदम क्लियर शार्प लुक दे देखिए जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर के नोज कॉन्टोर के आसपास भी मैंने ये लगाया अब मैं यहाँ अंडर आई करने वाली इसलिए मैं आईलिट के नीचे भी लगाया है यहाँ मैंने काजल को ब्राउन आई शेडो से पूरा अच्छे से ब्लेंड किया है अच्छे से कि वो पूरा सेट हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने आईब्रो को भी हाईलाइट कर लिया है ओके और इनर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है जैसे आप देख सकते हैं और उसके बाद फिर से मैं एक प्लेन ब्रश से मैंने उसको किया है कि वो क्लियर हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ फेसेस का in the sheet 45. Guys, I hope you like my video. If you really like it, please subscribe my channel, touch the bell icon. And thank you so much for watching my video.